عليكم رئيس جمعيه سفراء الخير المساندة الطبيه اليوم كانت عندنا ندوه حول موضوع واقع الصحه بجماعه جماعه سيد البرنوسي طرقنا لعده المواضيع والانجازات الجمعيه اللي قامت بها الجمعيه خلال الفتره ديال خمس سنوات والاكراهات اللي كتعيش الجمعيه وداك الشيء اللي حققت خلال هاد السنين آه، اليوم كان موضوع النقاش كان المشاكل اللي كيتخبطوا فيها surtout الناس اللي فيهم المصابين بداء السكري بداء السكري وكان كان نقاش مستهدف حول كان المشكل ديال الانسولين والمشكل ديال المواعيد ديال الناس ديال بالنسبه للمستشفى البسيط البرنوسي وكان المشكل الثاني هو ديال الراميد الرميد لان كاين آه، هو ماشي آه، كيكون جهوي آه، على ماشي على مستوى الوطني هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للحلول اللي كنا حنا اللي لقينا اللي لقينا حاليا الحمد لله حاولنا نحققوا عده امور بما فيها خلق شراكه مع مندوبيه الصحه حاولنا ندخلوا المستوصفات ديال البرنوسي اللي تابعه لمندوبيه الصحه صراحه مشكورين وحاولنا آه، كنخدموا كنقوموا بخدمات آه، شبه صحيه مع مع الاطر آه، ديال مندوبيه الصحه وكان وحاجه اخرى كنشكروا عماله مقاطعه السيد البرنوسي على راسهم السيد العامل والقسم العمل الاجتماعي للدعم ديالهم المتواصل للجمعيه الدعم ديال الحمله الطبيه بالنسبه للمرض وبالنسبه للساكنه حيت درنا مجموعه ديال الانشطه ومجموعه ديال الحملات وكنشكرهم جزيل الشكر وشكرا العالمين والصلاه والسلام على ازكى واطهر المخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدايه عيد مبارك سعيد لكم جميعا آه، وكل عام وانتم بالف خير نرحب بالاساتذه الكرام مصطفى عقيدي سي رشيد صبري حسين جمالي سي عزيز بوكسرين آه، في البداية أدعو الكلمة لرئيس جمعية السفراء الخير لكي يضعكم في سياق الأنشطة التي قامت بها الجمعية والحصيلة التي عملت على صياغتها أدعو له الكلمة الآن مرحبا شكرا أخ عصام كنشكر الحضور الكريم كنشكر الأساتذة اللي معنا آه، بإيجاز اليوم غنتكلموا على جمعيه سفراء الخير التخصص ديالها الناس آه، مرضى داء السكري الحصيله المهم آه، تاسست في 2000 المهم الجمعيه تاسست في 2012 من 2012 لدابا حاولنا نحققوا ذات الانجازات على مستوى مقاطعه البر المصري حاولنا بالنسبه كان عندنا مشكل ديال آه، الانسولين بالنسبه للمستوصف حفظ الصحه زائد المستوصفات آه، اللي تبعها من دورية الصحة كان مشكل ديال الانسولين كان كيتعطى بطريقة غير معقلانة احنا واحد المجموعة ديال الناس اللي كان فيهم السكر بأنني أنا مصاب بداء السكري حاولنا في 2015 كان دار داك الكتاب الموحد دابا راه كاين عند الناس اللي اللي مرض باش اللي خد الانسولين من حيث الصحة ما ياخذوش من المستوصف اللي تابع القطاع ديال مندوبية الصحة وكان المشكل ديال الرميد انا كنهضر على البرمونسي ماشي كان المشكل ديال الرميد كان آه، الناس كيمشيو كيعطيوهم 3 آه، شهور ست شهور دابا حاليا ما بقاش كيعطيو التواريخ بعيده شهر آه، والجمعيه في خلال هذه الفتره فاش تاسست حاولنا درنا درنا عده حملات طبيه بما فيهم الحملات الطبيه بما فيهم العمليه ديال الشلامه استفدوا منهم واحد المجموعه ديال ديال الناس بما فيهم المساعدين ديال الجمعيه وحاجه اخرى آه، كنا الجمعيه كانت كل تقريبا كل عام كانت كدير حملات طبيه آه، للتنقيب على مستوى نسبه السكر في الدم والضغط الدموي وكنت كنا كنتابعوا المتابعه بالنسبه للي لقيناه في المريض كنرجلو باش يمشي لاقرب مستوصف طبي والانجاز الثاني حاولنا درنا شراكه مع مندوبيه الصحه كنا توقعت في 2017 المهم هذا الشيء ما كانش كنشكروا مديريه الصحه فتحوا لنا باب باش نخدموا معاهم في المستوصفات هذا الشيء ما كانش المستوصفات اللي تابعه القطاع ديال مندوبيه الصحه وحاجه اخرى الجمعيه استطاعت مؤخرا هذه ثلاث شهور باش آه، ولا على شكل نقدر نسموه مركز لارشاد وقائي لمرضى السكري اللي كاين حدا العماله ديال البرنوسي مركز المسيو اللي عرفتوه آه، البرنامج ديالو كيكون الاثنين لاربع الجمعه الناس اللي مرض يقدروا يلتحقوا بنا ابتداء من الاثنين لاربع الجمعه كنبداو من 9 للوحده كاين فيه الارشاد كاين فيه قياس نسبه السكر في الدم والضغط الدموي والتحسيس بالنسبه للناس اللي مرض الموضوع ديال النقاش ديالنا اليوم هو نقاش عام حول الوضعيه الصحيه للسيد البرنوسي والاشكالات اللي هي مرتبطه بها والمقترحات اللي يمكن تكون ان شاء الله تصب فيها ادعو الكلمه الان للاستاذ مصطفى عبيدي كي يضيف الى النقاش آه، افكار جديده ان شاء الله فليتفضل مشكورا اذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بدوري كنبغي نقول لكم مبروك عليكم العيد بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله ونبغي نشكر الإخوان في الجمعية ديال سفراء الخير للمساندة الطبية على هذه الدعوة الكريمة وأتشرف أني نكون حاضر إلى جانب إخوة أطر السيد البرنسي أبلوا البلاء الحسن على مستوى العمل الجمعوي ويقدمون خدمة ذات بعد تربوي وتأطيري واجتماعي وثقافي بالنسبة للساكنة ديال السيد البرنسي الأخ عصام القمري والأخ رشيد صبري والأخ حسين جمالي والأخ عبد العزيز البصري والإخوة بطبيعة الحال اللي كاينين أعضاء في الجمعية ديال سفراء الخير للمساندة الطبية موضوع اللي مفروض على أساس أننا نجيو نتداولوا فيه ونناقشوه هو موضوع مرتبط بالواقع ديال الصحة بسيدي البرنوسي حنا أبناء سيدي البرنوسي كبرنا في سيدي البرنوسي قرينا في سيدي البرنوسي قرينا في سيدي البرنوسي مرتبطين وجدانيا وعاطفيا بسيدي البرموسي وعندنا غيرة على سيدي البرموسي وكنحاولوا من جميع المواقع اللي كنحتلوها ومن جميع المسؤوليات اللي حنا بطبيعة الحال كاينين فيها نحاول ما امكن على انه نديروا التاطير اللازم بالنسبه للساكنه البرنوسي ونقدم نقدموا الخدمه الضروريه بالنسبه للساكنه البرنوسي ملي كندويو على الصحه خاصنا نحاولوا ما امكن انه نقدم القيمه ديال الصحه بالنسبه لنا حنا كاملين بالنسبه للعنصر البشري ككل وهذا دارت فيه واحد الدراسه دراسه كيشدوا الناس وكيحاولوا ما امكن يسولوهم كيقول ليه اشنا هو مصدر السعاده ديالك شنا هو اللي لا توفر لك كيوفر لك السعاده في حياتك واش الا توفر لك المال كان عندك المال وهذا واش الا كنتي عندك خدمه مستقره وقاره كتعطيك واحد المدخول شهري واش الا كنتي كتعيش في واحد الجو عائلي ديال الدفء العائلي كتعيشو واش الا كان عندك وليدات صالحين واش واش الا كنتي كتمتع بصحه جيده في المراتب ديال هذا الشيء النهايه ديال الدراسه جات الناس كلهم كيقولوا ودي انا بالنسبه ليا الا كانت صحتي مزيانه يمكن تلقى الخدمه يمكن تجمع الفلوس يمكن ندرك اي حاجه في حياتي يمكن نتهلا في ولادي يمكن نتهلا في والديا يمكن نعيش مزيان يمكن هذا اذا بالنسبه ليه كيقول بانه الصحه هي المصدر الرئيسي ماشي بوحدها الى جانب هذا الشيء كامل اللي دويت عليه ولكن هي مصدر رئيسي بالنسبه لسعاده الانسان ومن هذا المنطلق نبغي نقول على انه اللي كيهتم بالصحه ديالك راه هو اللي كيعطيك السعاده في حياتك ومن هنا كنقدروا القيمه ديال الطبيب ونقدروا القيمه ديال الاوتوشيب الطبيه ونقدروا القيمه ديال الناس اللي كيشتغلوا في القطاع ديال الصحه لان عندهم مسؤوليه كبيره ديال يهتموا بالصحه ديالنا ويحاولوا ما امكن يحافظوا على الصحه ديالنا اذا القيمه ديالهم هي قيمة كبيرة بكل أسف هذه القيمة اللي حنا الناس متواضعين في المجتمع كنقدروها ولكن الدولة والوزارة ديال الصحة ما كتقدرش هذا الشيء لأنه مبدئيا حنا بالنسبة لنا ملي نجيو نديرو تقييم ديال الأداء الصحي أو ديال الخدمة الصحية على مستوى السيد البرنوسي غنحاول ما أمكن نمشيو على ثلاثة ديال ديال ديال, ديال ديال الواجهات الاساسيه او المستويات الاساسيه اولا حنا مستوى البنيه التحتيه وملي كنقول البنيه التحتيه هو كنقول المستشفيات ونقول المراكز الصحيه ونحاول ما امكن نطرح انا السؤال واش هاد المستشفيات اللي كاينين في البرنوسي وهاد المراكز الصحيه اللي كاينين في البرنوسي اولا واش كافيين من الناحيه العدديه ثانيا واش هما فيهم جميع الظروف اللي تجعل على اساس انه تقديم الخدمه الصحيه يكون في المستوى المطلوب كنلقاو بانه بالنسبه لنا الا بقينا حنا في البرنوسي ما نخرجوش كاع بطبيعه الحال سيدي مؤمن جعلها في البرنوسي عندنا المستشفى واحد هو المستشفى ديال المنصور الطاقه الاستيعابيه ديالو محدوده المرافق ديالو محدودين الاطر الطبيه اللي كاينه عددها محدود الاطر الشبه طيب الطبيه عددها محدود الوسائل ديال الاشتغال بطبيعه الحال غير كافيه يعني كنلقاو على اساس ان على مستوى البنيه التحتيه ملي كيكون عندك مستشفى واحد ومراكز صحيه بطبيعه الحال ما عرفش العدد ديالها ولكن يمكن يكون في حدود واحد سته ولا واحد سبعه ولا شي حاجه كيبان بان هذا الشيء قليل الا استحضرنا العدد ديال الناس النسمه ديال ساكنه سيدي البرنوس اذا على المستوى البنيه التحتيه يمكن نقولوا بانه غير كافي على مستوى الموارد البشريه الموارد البشريه انا قلت لان عدد الاطباء قلال وبالاخص الاطباء المتخصصين الا بغيتي دابا طبيبه القلب عاد كاين طبيبه وحده ديال القلب هزوها من البرونسير داوها للمستشفى ديال سيدي مؤمن اللي بشنو جلاله الملك واللي بغى يتعالج عندها خصو يطلع عندها حتى تما وخصو يشد موعد بالاسابيع شوف اذا باش كنقول بانه الاطباء المتخصصين قلال بشكل كبير اطباء الطب العام حتى هما قلال لانهم كيحاولوا ما امكن يكملوا فقط بالطلبه اللي كيقراو بطبيعه الحال في الكليه ديال الطب واللي كيجيو كيديروا دي ستاج عندهم راه غالبا بهذوك باش كيحاولوا ما امكن انهم يسدوا ذاك العجز على مستوى الموارد البشريه فيما يخص الاطباء وفيما يخص الأطر شبه الطبية على مستوى وسائل الاشتغال ما ما ما, ما, ما كيشرفناش سيدي البرموسي أن يكون عندك مستشفى ما فيهش الإنعاش الانعاش راه ضروري واحد الضروره ما كتجي حاله خطيره خصك تدخل الانعاش باش تنقذها ملي ما كاينش الانعاش اش كيدير لك كيحاول ما امكن انه يحولك يصيفطك حتى حتى السي اش حتى المستشفى الجامعي ديال بنورج وركب انت دابا l'ambulance تقدر تكون في حاجه يبقاو يتسناو l'ambulance تجي وعاد باش يركبك في l'ambulance وعاد باش غتمشي وكتعرفوا الطريق باش توصل حتى للسيرشو ديال ديال الدار البيضاء شحال غدير في الطريق هذه حاله خطيره في هذا الوقت اللي كنضيعوه حنا باش ننقذوها يمكن نفقدوا الحياه بالنسبه لهذا هذا هو علاش بالنسبه لنا الانعاش ضروري ومطلب رئيسي بالنسبه للساكنه البرنوسي خصو يكون في البرنوسي الانعاش بطبيعه الحال الطبي ما كاينش سكانير اذا بالنسبه لنا ملي كتجي حاله بعض المرات الراديو ما كيكونش كافي للتشخيص باش يعرفوا الى اي درجه مريض هذا السيد وشنو عنده وشنو خصو يدير ليه حيت التشخيص هو نصف الدواء ملي كيعرف شنو عندك كيقدر يداويك وإلا ما عرفش شنو عندك ما يقدرش يداوي كنحتاجو على اساس ان يكون عندنا سكانير ما كاينش سكانير في المستشفى ديال سيدي البرموسي وهذا من بين الاعقاب الرئيسيه اللي كاينه على مستوى الخدمه الصحيه وبالتالي كضطر ايضا على انه يصيفطك حتى لبن راشد ولا حول ما امكن يصيفطك حتى لمحمد الخامس ولا يصيفطك المستشفى ديال سيدي عثمان واحد المجموعه المستشفيات اللي كاين فيهم سكانر ومتفاوته القوه ديال السكانر بطبيعه الحال لانه كتحسب بلي بارات وداك الشيء كاين اللي عا 4 بارات كاين اللي 16 بارات كاين واحد المجموعه يعني بالنسبه لهم لحد الان اللي هو سكانير مزيان كاين في سيدي عثمان وكاين في سياج وفي مستشفيات اخرى راه كاين على قد على قد الحال لان ملي كيكون سكانير مزيان كيدقق لك بطبيعه الحال وكيحاول ما امكن يدير لك التشخيص دقيق باش كتعرف انت حنا كنقولوا على اساس ان هذا واقع جملناها في شي حاجه قليله من الخصاص اللي كاين الخطا اللي بالامكان انه نرتكبه حنا هو اننا نحمل المسؤوليه ديال هذا التردي ديال الخدمه الصحيه اللي كاينه في سيت برونسي الى الاطر الطبيه اللي كاينه والاطر الشبه الطبيه راه مواطنين بحالنا بحالهم وراهم طبيعه الحال قراو حتى وصلوا لهذاك المستوى وراه عندهم رغبه باش يخدموا ولكن ما كتسعفهمش البنيه التحتيه وما كتسعفهمش الوسائل العمل اللي تحت من يديهم انا كنقدر الطبيب بشكل كبير علاش لانه انا عشت واحد التجربه في داري وانا عندي بنتي دابا غتخرج هذا العام غتخرج طبيب وراه دوزت سبع سنين ما كتاكل معانا ما كتشرب معانا ما كدير حتى حاجه عينيها في الوراق وعينيها في الحفاضه حنا ناعسين وهي فايقه يعني ديك التماره اللي كيديروا بالنسبه للتكوين كتجعلني انا بالنسبه ليا نعطي قيمه للشهاده اللي كياخذوا ونعطي قيمه ليهم لانه كيتكرفصوا من بين الموظفين اللي كيتكرفصوا في التكوين بشكل كبير وهما بطبيعه الحال الاطباء وفي هذا وعلى هذا التكوين بطبيعه الحال اللي كيديروا ولا هذه التماره ولا هذه التكرفت اللي كيتكرفصوا بطبيعه الحال في الحفاظه وداك الشيء هذا يمكن نعطيهم هذه القيمه ونحاول ما امكن ان نقدروا اذا نقدروهم هو انهم نحاولوا ما امكن ما نسيئوش ليهم لانه كاين بعض المرات اللي كنحاولوا ما امكن على اساس انه نجي كتلقى ظروف داخل المستشفى وكتحاول ما امكن على اساس انه هذيك الظروف اللي هي غير مناسبه بالنسبه للموظف انه يزاول المهمه ديالو كتولي كتحمل المسؤوليه هو وراح حصلنا على واحد المجموعه ديال الحالات اللي تهانوا فيها اطباء وكاين اطباء اللي ضربوا نيت وتمارس عليهم العنف فحرام على اساس اننا نوصلوا لواحد الموظف اللي خدمته الاساسيه كيف قلنا هو يحتم بصحتك باش يخلق لك السعاده في حياتك تحاول ما امكن انك تهينه اذا يمكن نقول انا بالنسبه لي على أساس انه حتى آه، كل شيء آه، راه كيقولوا حجر القوم راه يمكن تكون حالات استثنائيه انا بالنسبه لي ما كندويش بالتعميم تكون حالات استثنائيه ديال شي واحد اللي فاقد الضمير المهني او شي واحد اللي ما كيقومش بالواجب كما يجب او هذا حنا بشر يمكن نقصروا بطبيعه الحال يمكن الكمال لله سبحانه وتعالى ولكن ما نعموش على كل شيء وما نحاولش ما امكن نعطي واحد حكم قيمه على كل شيء انه كل شيء ما مزيانش وكل شيء ما كيخدمش وكل شيء ما كيديرش خدمته وكل شيء كاينين الناس النزهاء كاينين الشرفاء كاينين اللي كيقوموا بالواجب ديالهم على اكمل وجه وبالتالي احنا بالنسبه لنا من هذا المنبر حنا كنقولوا لهم بانه كنقدروا العمل ديالكم وكنطلبوا من الوزاره ديال الصحه على انه تعطيهم المحفزات الضروريه تحاول ما امكن تهتم بالوضعيه ديالهم الماديه تحاول ما امكن توفر لهم الامن باش يقوموا بالواجب ديالهم وتحاول ما امكن تعطيهم الوسائل باش يشتغلوا باش يحاول ما امكن انهم يقدموا الخدمه المطلوبه على اكمل وجه وتحاول ما امكن على اساس ان تخلق لهم ظروف في بنيه تحتيه صحيه وكتاهلهم على انهم يقوموا بالواجب ديالهم على اكمل وجه كيبقى على انه بالنسبه لنا هاد هاد الخصائص اللي كاين على مستوى الاداء ديال الخدمه الصحيه من المؤسسات اللي يمكن نقولوا هي مؤسسات رسميه راه كتحاول ما امكن الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي هي مهتمه بالقطاع الصحي انه تساهم بدورها رغم الاكراهات رغم الظروف رغم المعيقات رغم قله الامكانيات داكشي تساهم بدورها على راس هذه الجمعيات بطبيعه الحال على مستوى السيد البرنوسي هي الجمعيه ديال سفراء الخير للمساعده الطبيه في شخص آه، رئيسها الأخ حسين اللي نبغي على أساس أنه ندعيو معاه في الصلاة ديالك لأنه أنا كنشوف المعاناة اللي كيعاني والجري اللي كيجري والمجهود اللي كيبذل باش يحاول ما أمكن يوفر لكم آلة ديال القياس ديال السكري ولا آلة ديال القياس بطبيعة الحال ديال الضغط ولا يحاول ما أمكن يجري باش يوفر لكم ليبرا ديال الانسولين ولهذا راه كيبذل مجهود كبير وكيجري وكيدق البيبان ويلقى هاد الباب كيتسد عليه ويمشي يجري باش يفتح باب اخر ويحاول ما امكن انه يدير بدون ما تكون عنده بطبيعه الحال هو ما كيتخلصش على هذا الشيء وما عندوش عليه اجر وما عندوش عليه تعويض هو كيديرو في سبيل الله في سبيل الساكنه بطبيعه الحال ديال المنطقه اللي هو عايش فيها واللي تربى فيها واللي هو كبر فيها وكيديرو بشكل تطوعي هذا نموذج ديال الانسان اللي خصنا نقدروا فيه هذا المجهود لانه بعض المرات اللي كيبدا المجهود مع الناس اش كيبغي كيبغي غير كلمه طيبه ما كيبغيش شي حاجه ماشي ماشي كيبغي كلمه طيبه وكيبغي الدعاء باش يثبت ليه لاجر طبيعه الحال على العمل اللي, اللي كيدير كنختم انني كنوه بالدور اللي كتقوم به الجمعيه وكنقول على اساس انه كنبقاو دائما حنا اليات من الاليات اللي تبغي تشتغل بها الجمعيه وسنكون دائما رهن الإشارة ديالهم في دعم أي نشاط يقدم خدمة صحية بالنسبة لهذه الساكنة ونبغي نقول على أنه احنا بالنسبة لنا آه، الإخوان كاملين اللي كاينين راه بوضعيتهم يمكن نحلوا المشاكل ديالهم ونحلوا المشاكل ديال الناس اللي قراب منهم حتى واحد فينا حنا هادو اللي جالسين ما مغلوب باش يحل مشكل لمو ولا يحل مشكل خوتو ولا يحل مشكل هذا ولكن احنا تطوعنا باش نحلوا المشاكل ليكم نتوما اعتبرنا بان نتوما اسره ديالنا وكبرنا الاسره ديالنا حنا بالنسبه لنا خرجنا من ديك الاسره الضيقه ديالنا اللي هي اسره عائليه الى اننا نحاولوا ما امكن انه نضموا الينا جميع الناس اللي ساكنين في البرنوصي الجيران واللي بعاد واللي قراب ونحاولوا ما امكن بتجربه اللي عطى الله لهاد الاخوان وبالعرف اللي عطاهم الله على انهم يقوموا بالواجب الاتجاه الساكنه ديال السي الفرنسي نتمنى على الله على اساس انه هذا العمل يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى ونتمنى على الله على اساس ان الله سبحانه وتعالى يمتعكم بالصحه ديالكم ويعطيكم طول العمر وشكرا جزيلا سلام بدوري كنبغي نهنيكم بهذا العيد المبارك السعيد وكل عام وانتم بألف خير وبالمناسبه كذلك كنبغي نشكر رئيس وفاء الخير الشخص السي حسين اللي صراحه كلمه السي عاقلي اللي كنعيشوا معاه لحظات لحظه بلحظه المجهودات اللي كيبلها من اجل انه يوفر واحد المجموعه ديال الاشياء لمرضى السكري على مستوى الفرنسي وفي الحقيقه صعيب تاخذ الكلمه من الاستاذ عاقلي لانه في الحقيقه دائما تدخلاته والمداخلات ديالو تكون شامله وكافيه وشافيه وعطى واحد الصوره قريبه جدا للواقع ديال البنيات التحتيه والاداريه والبشريه والتقنيه ديال القطاع الصحي والبرنوصي اللي ما غاديش يدير شي حاجه لانه قطاع كيعرف مشاكل عديده فباقي التراب الوطني اللي كيعيش فيه القطاع واحد المشاكل كثيره وكثيره جدا اذا بغينا نتكلم في نقطه اخرى اساسيه وخصوصا ان العنوان ديال الندوه هو الوضعيه الصحيه في سيد برنوسي يعني إضافة إلى هذيك النقص الحاد اللي كيعرفوا كتعرفوا منطقة البنوصي على مستوى القطاع يعني منطقة البنوصي صحيا مهددة بشكل كبير لمجموعة ديال الاعتبارات الاعتبار الأول هو أن المنطقة ديال البنوصي متواجدة في منطقة صناعية اللي كتفرز واحد المجموعة ديال الغازات السامة واللي كتهدد البيئة والمستقبل الصحي لساكنة برنوسي كذلك تواجد واحد المعمل بسيد آه، برنوسي قرب الساكنة اللي هو معمل تيب واللي كنا كنعرفوا الكوارث الطبيعية ديالو وما يمكن أن نخلفه من ضرر عن الصحة ديال الإنسان لهذا يعني تنبغي نوجه نداء الجمعية أننا نخرجوا بتوصية من هذا اللقاء هذا أننا نلتمسوا من السلطات المحلية أنها تلقى لنا حل في هذا المشكل ديال التلوث الطبيعي بسيد البرموسي على اساس ان نشوفوا حل هذا الحي الصناعي انه يتحول شي منطقه اخرى وخصوصا خصوصا المعمل ديال تي اللي هو قريب وسط الساكنه واللي كيفرز انا ساكن في طريق واللي كيفرز كيفرز يوميا مواد سامه جدا اذا خصنا نرفعوا توصيه لان هذا الشيء كيشكل خطوره على المستقبل الصحي ديال اولادنا ولا ديال بناتنا ولا تحدينا حنايا وبالتالي خصنا نرفعوا توصيه ونضغطوا لأن لا يعقل أننا نبقاو عايشين في هذا لأن التلوث خطير وخطير جدا إذا تلقى علينا التلوث الطبيعي وتلقى علينا ضعف البنية التحتية والموارد البشرية ديال قطاع الصحة يعني منطقة برنوسي من مناطق مهددة جدا في المستقبل الصحي ديالها لأن هناك دراسات وطنية جعلت من الدار البيضاء يعني 90% ديال التلوث ديال المغرب كله تجمع في الدار البيضاء و85% ديال التاهل ديال الضبيله تجمع في منطقه سيد البرنوسي عيسى وبالتالي خص الساكنه ديال البرنوسي من خلال الجمعيات ديالها ومن خلال القوى الحيه ديالها انهم يتحركوا في هذا الاتجاه هذا لان المستقبل الصحي مهدد جدا ولا قدر الله راه كاين واحد النسبه كبيره ديال السرطانات كاين واحد النسبه كبيره ديال امراض الصدر والتنفس والجهاز التنفسي يعني نسال الله السلامه وهذه فرصه اننا يعني في البرونسين في التوصيه للاخوان في الجمعيه على اساس ان الشغل ولا ماشي غير جمعيه صفاء الخير ولكن جميع الجمعيات ديال المجتمع المدني انهم يشتغلوا في هذه المساله هذه وما عندنا نزيد مبروك عواشركم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظنا في جميع المسلمين وشكرا جزيلا. بعض الاضافه نطالب من من تاهل منه احنا من بين الامور اللي كنعانيوها في البرنوسي هو غياب الشجار والفضاءات الخضراء لان لان الوضع البيئي ديالنا متازم جدا وحتى حتى بعض التهيئه ديال الفضاءات العموميه بدات كتغيب عليها بدات كتغيب عليها البستانه والتشجير وكتحل محل ديالها الجدران والاسمنت هذه هذه هذه خطوره آه، اللي هي كبيره وخصوصا مع حتى الشريط اللي الاخضر اللي كان على بيرلي حتى هو الان كيتحول لفضاءات هو الفضاءات ممتازه ولكن بالنسبه لنا حنا كاين اكراه بيئي خطير خص يعاود يعاود يحيا الشجار من جديد خصوصا داخل الاحياء وفوالا والغابات اللي هي مجاوره من غابه غوديا ثاني حاجه تحز في انفسنا هو الوفيات اثناء التوليد اثناء الولاده اثناء الولاده هناك وفيات كثيره جدا خصوصا ملي كنطلبوا باش باش باش كتنتقل شي حاله الى المستشفى الجامعي بن رشد ما كتجي فين تلحق ديك الحاله اغلبيه الناس كيتوفاو في الطريق وهذا امر امر امر امر محزن وخصو الحق يتعالج كانت الاضافه اللي هي جميله هو داك المستشفى اللي دار دابا ديال سيدي مومن اللي شنو جلاله الملك هذاك في رمضان هذاك المستشفى اللي يمكن نقولوا حيت كان واحد الضغط كبير ديال التوافد ديال الناس ديال سيدي مومن على المستشفى الاقليمي المنصور انما ما كيستافدوش منه الساكنه ديال البرنوصي بقدر ما كتستافد منه المقاطعات اللي هي مجاوره وعلى راسها مقاطعه سيدي موم اللي هي كتحتوي على سكان آه، منطقه اهله بالسكان بمعنى فيها ساكنه كبيره اكبر من سيدي بروز بالنسبه من اكبر الاشكالات ايضا اللي في قطاع الصحه هو تواجد القطاع الخاص القطاع الخاص والاثمنه ديالو الباهظه واعتماده على الاطر الطبيه ديال القطاع العام هذا باقي اشكال كبير لان كتستنزف الاطر الطبيه مادام باقي داك الحق ديال الاشتغال ديالها في القطاع الخاص هنالك استنزاف بالنسبه للمركز ديال تصفيه الدم اللي كاين عندنا في البروسي هذا كان اضافه اضافه مزيانه ولكن لازال الضغط عليه كبير بمعنى خاص مراكز كما سبق وشار الاستاذ عقيدي بمعنى البنيه التحتيه لازالت لازالت تفتقر الى الى العديد من الاشياء ولا زالت هي في حد ذاتها قليله وتحتاج الى مرافق اخرى واللي كيبقى اللي هو اساسي هو الوقايه خير من العلاج الوقايه خير من العلاج بمعنى حتى التغذيه ديالنا حنا نبداو نعلموا ولادنا ياكلوا الخضره الخضار وياكلوا الامور اللي هي حيت دابا الاطفال اللي باللي طالعين حنا كنعانيو حتى مع ولادنا حنا كيميلوا الامور انا بحال بحال رايي الشخصي انا المرتدله وما شابهها ما كنخليهاش تدخل المنزل بعض الامور اللي هي مصنعه لواحد الدرجه من الاحسن من الاحسن تبدا امور اخرى الناس ملي كانوا بكري كياكلوا الامور اللي هي كياكلوا الاشياء اللي هي طبيعيه كانوا الناس صحاح بغض النظر على دابا دابا كاين اشكال بيئي كاين اشكال على المستوى الصحي وزناه حتى اشكال على مستوى التغذيه بمعنى حتى التغذيه ديالنا خصها تكون تغذيه سليمه وراه الخضر هي اللي فيها نسبه كبيره من الالياف وهي اللي مهمه جدا للجسم اذا اذا خص الثقافه ديالنا ديال التغذيه تغير وتولي ثقافه جديده اللي كتسمح باش نساهموا في بناء جسم سليم أه، وفي الحقيقه المداخلات ديال الاخوه والاساتذه اللي كانوا معنا مداخلات قيمه دابا ما كنتسناو مداخلات من, من الاخوه الحضور عنده شي تساؤل شي مداخله يفيدنا بها مرحبا به السؤال ما كنسمعوكش الحاج الصوت الصوت كتطلع المستشفى ديال منصور كتبان لي مرا كيبان لك راميد كتجي مرا كيبان لك سير السبيطار الحوم بحال ما عرفت السبيطار السبيطار الحومه ما كايناش ديال التصفقه اللي بغينا ناخذ قلت ما كايناش كل شهر كيعطيونا ثاني في الشكل كيكون مرض يامي بروما هذاك آه، جيت بريد كل مره كيعطيونا واش زمان شي في صالح ديال الناس مرض لا كنا كنشوفوا المستوصفات الصغيره المراكز الصحيه الصغيره كاين فيها مراحل الملاحظ انها ما بقاتش هذيك المراحل وحنا عندنا مرضى السكري كيف يعقل انك تمشي للمستوصف وما تلقاش فين حاشاك تمشي للطواليت ما كايناش اولا كاينه وحده سادينها الروات ما عنديش انا تاع تاع السريعه الاخرى هذه دابا شهر كل ما ما عطاونيش كان راجل الله يرحمه طاح في الشركه وقع ليه تقطع ليه عرق في الراس وهزاتو لومبيلونس من الشركه لحسوا ليا في محمد الخامس محمد الخامس عطاو ليا صيفطوا لي موريسبا درت سكانر درت تخطيط ديال القلب قال لي ليريم ليريم ما عنديش واش غنديرو زيتو في لومبيلون جبتو الدار بلا اكسجين بات عندي في الدار وما بقاش عنده الاكسجين الصباح جبت لومبيلونس ديتو درت ليه ليرين داروا لي المحسنين جبتو لموريسكو باش غيحولوا ليا من المستعجلات ديال ميريسكو صافي غينعس قال لك لومبيلونس تكون بالاكسجين وشوف شحال هو بلا اكسجين ملي قلت له ما عنديش قال لي تخلصيها وخلصت الاكسجين عير اقسم بالله ما كايناش حتى 30 متر باش خرجت لومبيلونس للبلاصه تساوى معايا بحال كيتاوى معايا شي هوندا غادا بشي واحد من 12000 ريال هبطتو ل 300 درهم ما يمكنليش الصبر سيبا با بوسيبل ما نمشيش شي حاله تشوف غير القياس ديال عينيك ولا هذا انا خص التدخل ديك الساعه وما كيديروش استثناءات والو كتعطيك كاتمو كاتمو ما فيهاش نقاش كتطلق تمشي عند الفريبي ما عندك ما دير عندك ما آه، ما عندكش آه، ضربه القرنيه واي طبيب كنمشي عندو دابا صيفطوني لكلينيك الشيخه جيت 20 اوضه ديري واحد الراديو وانا ما عنديش وحتى طلبت هي النظر قال لي ما نعطيك لا نظر لا والو العوينه الاخرى طالعه على جلاله قال لي خصك لي عمليه وانا ما عنديش امكانيه يعني نظاظر طلبت غير باش نحتفظ على العوينه الاخرى قال لي ما عاطيك لا نظاظر لا والو دابا صيفطوني لكلينيك الشتاء اللي جيت 20 غشت واحد راه البرعه عندي محطوطه قال لي باش ديري عمليه العوينه الاخرى وهذه دابا راه صافي هي القرنيه كتبان الا مضروبه آه، النقطه اللي كنتسائل عليها واللي هي مهمه ملي كتمشي لسبيطار المنصور كتكون عندك شي حاله خاصه في المستشفى الجامعي ابن رشد تيقول لك l'ambulance كتدخل l'ambulance تيقول لك خاصك دير ال gasoil. واش هنا آه وزاره الصحه ما مخصصاش واحد الميزانيه خاصه بالغازوال ديال لومبيلونس اللي كتنقل المواطنين للمستشفيات الاخرى وشكرا شكرا عزيز واحد يكذب شي واحد علاش لان هذا الشيء لابد نكون عشناه في يوم من الايام دابا اللي هو جميل الحمد لله في هذه في هذه الفرصه وهذه في هذه المناسبه هو اننا نجمعوا هذه المعطيات كامله وهذه الاكراهات كامله ونحاولوا حنا كنسيج جمعوي ماشي غير جمعيه سفراء الخير كنسيج جمعوي كامل نحاولوا نراسلوا الوزاره مركزيا وكذا باللي راه كاينه اكراهات حيت الا تحركنا حنا ودافعنا على الامور اللي هي كنعتبرها حق من الحقوق ديالنا الاساسيه غادي يكون خير ان شاء الله استاذ البنج ديال حنا درنا ليه البنج راه ما كاين لا بنج لا والو من القرايه ديال السيروم دير قالك هو البنج والله قالت لك بالله هادشي اللي شفتو انا بعينيا وعشنا فيه وشنا القرايه ديال السيروم كيجي قالك هذاك هو البنج وانا بالنسبه لي راه كونديكتور راه ترانسبورتور انا كنشارجي انا الميديكال الدار اذا كان تخرجوا على برا كدير المدير ديالو وانا ذاك راه السيروم كيدوي لك تيقول لك لا ذاك راه إذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنشكر بطبيعة الحال الحضور الكريم اللي تفاعلوا بشكل إيجابي مع الكلام اللي تقال من هنا من المنصة وبطبيعة الحال كاع الكلام اللي تقال هو صادق وصريح ونتيجة ديال المعاناة حقيقية يعني كل واحد فيكم جاء إلى مستشفى أو جاء إلى مركز وفعلا هذا الشيء كله داخل في إطار الخصاص ديال الخدمة الصحية إحنا مشجعينه إذا حنا متيقين الإخوان كاملين اللي ذكروا هذا الشيء وحنا معترفين بأن هذا الشيء فعلا كاين واقع يمكن يكون مديور عن قصد يمكن يكون بطبيعة الحال بدون قصد حنا ما كنحكموش على النوايا الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحكم على النوايا ولكن هذا الشيء كله راه مرتبط اساسا بضعف البنيه التحتيه وبالنقص ديال الموارد البشريه وبالنقص والخصص الكبير اللي كاين في وسائل الاشتغال يعني كون كانت متوفره هاد كله هذه هي العناصر الاساسيه اللي ممكن تعطينا خدمه صحيه في المستوى حنا كما قال الاخ عصام كنسي الجمعوي غنحاولوا ما يمكن نتبناو هادشي كله اللي قلتو وغنحاولوا في مرحله اولى نترافعوا عليه عند المسؤولين ديال قطاع الصحه اللي كاينين في البرنوسي نمشيو عند المدير ديال المستشفى ديال سيد البرنوسي ونمشيو عند المندوب ديال وزاره الصحه وغنديو معاه معنا هذا الشيء كامل اللي قلتو وهاد المعاناه اللي كتعانيوها وهاد الخصص اللي كتعانيو منه وهاد الاعطاب اللي كاينه في الخدمه الصحيه هذا الشيء كله ملي غنذكروا لهم هذا الشيء حنا خصنا نسمعوا لهم فهمت ما نسمعوا لهم سمعوا اش غيقولوا لنا حيت شوف الله سبحانه وتعالى راه عنده واحد الحكمه في الخلق ديالو البشر الله سبحانه وتعالى راه كان بالامكان يخلقنا عبود وحده عبود وحده واش الله كان ولكن خلقنا بجوج ديال الودين علاش خلقنا بجوج ديال الودين باش نسمعوا بهم بجوج دابا سمعنا لكم نتوما بهذه غنسمعوا المسؤولين بهذه الودن الاخرى غنخضعوا هذا الشيء للمنطق غيبان لنا شنو كاين غيبان لنا شنو كاين فين كاين هذا بناء على هذا الشيء بطبيعه الحال اللي حنا غادي نحاولوا ما امكن نوصلوا ليه معاهم غنديروا مذكره مطلبيه لوزاره الصحه بسميه مجلس دار الشباب سيد البرنوسي لان حنا كنا اعضاء فيه واللي الرئيس ديالو الاخ عيسى وغنرفعوا مذكره مطلبيه لوزاره الصحه هذه خاص لتجويد الخدمه الصحيه على مستوى سيد البرنوسي اذا حنا كنواعدوكم على انه غنكونوا حنا هما لسانكم حنا هما المحامي ديالكم وغنحاولوا ما امكن انه ندافعوا عليكم بعد الناس المسؤولين باش بطبيعه الحال الوضعيه ديال الخدمه تتحسن وانتم تستافدوا لانه هذا حق دستوري ديالكم الصحه هو حق دستوري الدوله مفروض فيها ان توفر الصحه الجيده للمواطنين ديالها مفروض انها توفرها الا كان شي خلل في الاداء ديال الصحه مفروض على اساس ان المواطنين يحتجوا ويطالبوا ان الخدمه تتحسن هادشي اللي غنديروه وكنامن انا بواحد القضيه هو انه راه لجينا كل واحد فيكم نسولوه عنده مشاكل ولكن راه ما يقدرش هو يحل هذه المشاكل اللي عنده هو بوحدو هذا هو علاش كنقولوا بان الحلول الفرديه ما عمرها غتحل المشكل اللي كيحل المشكل هو رد فعل جماعي منظم وفي اطار القانون هذا هو اللي غنديروه غنديروه من خلال النسل الجمعوي من خلال الجمعيات المختصه من خلال مجلس دار الشباب كنديروا التجميع هذه فرصه بواتيه ديال حنا دوينا معاكم وقلنا لكم شنو كاين وانتم بلغتونا المعاناه ديالكم غنجمعوا هذا الشيء كامل وغنحاولوا ما امكن يولي ملف مطلبي ديالنا هنا غنتبناوه كنسيج جمعوي وغنحاولوا ما امكن ندقوا جميع البيبان ديال الناس المسؤولين باش الاوضاع تحاول ما امكن انه تحسن نتمناو على الله ان الله سبحانه وتعالى اولا حنا يوفقنا والناس اللي غندقوا البيبان ديالهم تكون عندهم نوايا صادقه انهم يقوموا بالواجب ديالهم تجاه الساكنه ديال البرنوسي والمواطن ديال البرنوسي وان هذه المشاكل كلها تولي من الماضي ونحاولوا ما امكن نفتحوا صفحه جديده وتحسن الامور بمثل هذه اللقاءات وبمثل هذا التفاعل باش ممكن على اساس اننا نحلوا المشاكل والله يوفق وكنشدد الشكر بالنسبه للجمعيه ديال سفراء الخارجيه شكرا ذكر الاستاذ مصطفى عاجدي الانسولين متواجد في حاله الصحه بما فيه آه، السريعه والمتوسطه وبالنسبه وكاين في المراكز اللي تابعه لمندوبيه الصحه كيتعطى كل شهر زعما هذه شهاده نشهدوا آه. بها الانسان دابا انا كنهضر مع عازم عازم دابا الناس اللي فيهم السكر ما كيكونوش مواظبين المهم حتى انا فيا السكر وانا عارف المعاناه الناس اللي يكونوا فيهم السكر ما كانوش مواظبين ماشي ماشي من يقرب من تقرب الانسولين التسيريني اه خاصو يمشي لحفظ الصحه ما لقاش الانسولين وبالنسبه للسيده اللي هضرت على الفريد آه. قالت لك دياميكرون وجبري هما راه بحال بحال بحال بحال نفس المفعول نفس المفعول كاين كاين حتى كاين ليكوفاج وادو هما راه نفس المفعول اما القضيه بالنسبه للانسولين دابا حنا حاولنا كاين واحد كنشتغلوا حاليا الاثنين مع الجماعه من 90 للوحده واللي يجوا عندنا رب آه، اللي عنده المشكل ديال الانسولين نقدروا نمشيو حنا نحلوا المشكل آه، البدايه في شهر سبعه غادي يكونوا حملات طبيه متنوعه غيكون تخطيط ديال القلب غادي يكون الخزان غادي يكون مراقبه نسبه السكر في الدم والضغط الدموي والتسيس وكاين واحد المجموعه كاين بالنسبه للتوزيع ديال لي زاباراي ولي بومبلي ديالهم باش نكونوا معاكم صراحه ومن الناس اللي عندهم بطاقه الرميد ان شاء الله هما اللي غيستافدوا باش ما يكونش حيت يعني ما يمكنش ماشي ماشي كلشي غادي نعطيو كلشي كانت الكفاره غنصدق غنعطيو كلشي اما حنا غنشوفوا الاولويات اللي ما عندوش الرميد وما عندوش حتى الرميد اللي ما عندوش الرميد يصيب الرميد نعطيوك ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل تستخدم القرار انتم فين ما مشيتو سوا سبيطار سوا حفظ الصحه سوا فيما مشيتو ما لقيتو شي حاجه ولا لقيتو شي تعاون ولا شي تمهيد بلا ما بنادم يبدا يغوت بلا ما يحطاتو في شي مواقف بلا ما يضرب مع شي موظف بلا ما يهجم على شي طبيب كاين الحمد لله دابا جمعيات وكاين مراكز اللي تجيو تشكيو فيها المشاكل ديالكم والهموم ديالكم والاكيد ان هاد الناس راه عندهم ناس اخرين كيتواصلوا معاهم كاين العملاء كاين المندوبيه كاين وبالتالي بلا ما تحاكم مع شي واحد ما تحطوا في راسكم شي مواقف لان الانسان كيكون مقلق ومريض الجهه البراتيه ديال الموظفين كيكون عليهم شي ضغط وبالتالي هذاك الاحتكاك ندير الواجب ديالي تعاملوا معايا مزيان تبارك الله ما تعاملوش معايا الحمد لله راه كاينه الجمعيه حدا العماله كاين دار الشباب مجلس دار الشباب كاين جمعيات مهتمه يعني حطوا هادشي كيديركم وراه يكون الخير ان شاء الله الله حيت بعض المرات المشكل كيتحل داكشي بسيط جدا في حين أني الا تعرف مع شي موظف ولا شي مسؤول كتكبر المساله وكيوليو في أخرى وبالتالي الله يجازيكم بخير في الغوات وداك الدين اللابزات وداك الشيء حاولوا تجنبهم نتوما مرار مشيتي قضيتي الغرض هو داك ما قضيتيش راه كاين الناس اللي يتصنتوا لك وكاين الناس اللي يجيبوا لك حقك والسلام عليكم المشكل يقدر يصبر عليه مولاه تيوصل ليه ال rendez-vous ديالو donc انا كنقول بالنسبه لشي واحد اللي عنده مثلا هذا المشكل ديال العينين مثلا شي حاجه مستعجله آه. ما تمشيش انت بشكل مباشر عن الطبيب المختص ديال العين غتجي المستشفى ديال ديال البرنوس وغتمشي عند الطبيب ديال الطب العام غادي يشوفك وغيقدر بان الحاله مستعجله وغيعطيك ورقه بان الحاله مستعجله باش يدير لك الاحاله عند طبيب مختص واش فهمتي دابا كيفاش حيت الا مشيتي انت منك ليه غيقول لك بحال بحال الناس شدي rendez-vous واش غنعرف انا مستعجل ولا ماشي مستعجل ولكن الا ديتي معاك انت ورقه من عند الطب العام انه انت حالتك مستعجله ما كيديرش لك هو المسطره ديال ديال ال rendez-vous كيجي يدخلك بشكل مباشر وكيحاول ما يمكن يحل لك المشكل هذه المساطه اللي معمول بها في المستشفى فيما يخص هذا الشيء ديال الراميد ما الراميد انا عندي واحد الملتمس بالنسبه لاخي حسين دابا الناس اللي كيستافدوا من الخدمات ديال الجمعيه هما كيركزوا بشكل كبير على الناس اللي عندهم الرميل انا نبغي نقول ليه على ان الناس اللي عندهم الرميل انا نبغي نقول ليه على ان الناس اللي عندهم الرميل عندهم الحق في الخدمه في المستشفيات العموميه وعندهم الحق في الخدمه الصحيه في المراكز العموميه اللي ما عندوش الحق مسكين هو اللي ما عندوش الرميل كاين مراه اللي خلى ليها راجلها la caisse كتاخذ فيه 6000 ريال وملي نعم وملي كتبغي تمشي دير مثلا انا انا انا حاله والله العظيم امراه مخلي لها راجلها في la caisse 6000 ريال ومشات غتحاول ما امكن دير الدياليز الدياليز الحصه الواحده ب 600 درهم ملي مشات باش تاخذ الخدمه من عندهم قال لها ما عندكش الراميد اذا بحال هذه الحالات اللي خاص يتدخل فيها المجتمع المدني هذه الحالات هي اللي خصو يتبناها المجتمع المدني انا نبغي على اساس انه الاخ حسين يديروا ملفات هذه الحالات اللي هي محرومه من الرمي ولكن الوضعيه ديالها كتعاني الهشاشه كتعاني الفقر كتعاني الصعوبه باش يحاول ما يمكن يعطيوها اولويه في الخدمات ديالها قالت السيده جميع الحالات الحرجه بحال اللي قالت السيده دابا اللي نتمناو لها الشفاء تتبناها الجمعيه ما نخليوكش انت تبقاي تدوري من هذا السبيطار لهذا المستشفى لهذه مهنه وهذه وهذا يلوحك من هنا وهذا يلوحك من هنا كتجيب ال dossier ديالك كتعطيه للجمعيه الجمعيه تمشي تفتح فيه النقاش مع المدير المستشفى مع المندوب مع كل شيء وتحاول ما امكن تلقى لك الحل عاد هي تجي تقول لك راه حنا شدينا لك rendez-vous راه غتمشي لبلاصه فلانيه غديري بلاصه فلانيه اذا الجمعيه مادام مختصه بهذا الشيء ديال الخدمه الصحيه على مستوى السد المروسي تبنى ايضا هذه الملفات الحرجه وهي اللي تحاول ما امكن انه دير المتابعه لها تتحل المشاكل بالنسبه للناس ما نخليوش الناس يبقاو يتبادلوا وبقاو يتلاعبوا من هنا ومن هنا وجوج كبير منهم ما عارفش فين يمشي وما عارفش من باب يدق على الاقل الناس ديال الجمعيه غيعرفوا فين غادي البيبان اللي خصهم يدقوا كيف باش يحلوا المشكل حاولوا تلتحقوا بين المركز ديال المسنين كنكونوا ايام الاثنين لاربع الجمعه ابتداء من التاسعه ونصف صباحا الواحد ضروري شكرا ان شاء الله كنا متاكدين انه ان شاء الله غيوصل الاذان ديال هو حوايج اخرى لم توتا المهمه هذه غير البدايه اما الوضع الصحي خصو بزاف د الحوايج تحل فيه وهذا في صالحكم وفي صالح المجتمع وفي صالحنا نحن ايضا اي واحد يمكن يحتاج المستشفى العمومي ويبغي يلقاه في المستوى الذي يكون اللي بقى التذكير الاخير هو تذكير ما تنساوش الحمله اللي غتكون ان شاء الله في في شهر يوليوز شهر سبعه وراه ان شاء الله غتوصلوا كاملين الخبر ديالها واحدا واحدا في الهواتف وبلي ميساج شكرا على حضوركم شكرا على المداخلة ديالكم أتمنى إن شاء الله أن ينال جميع الحضور الشفاء وأيامكم مباركة وشكرا جزيلا